per ducto peregrinorum ostendet, virie gesem lubicensem. Salvete sodales! Multa nomina sunt ili urbi clarissimae apud flumen travenam, porta septentrionales regiones, vel ligae hanseaticae regina, vel veneticula, vel urbs septenturium, sed plerumque urbs lubeca nominatur ac profecto nomen totum est, Lubeca, urbs imperialis libera, civitatum vandalicarum et inclutae hanseaticae societatus caput. In sicte Lubeca illustrissimum, porta holsatica, anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo edificata est. Ea fuit pars moenium Lubecae, et in ea parte, quae ab accidentibus videri potuit prima, inscriptio inscripta est, concordia domi fori pax. Abbreviatio proverbi, quod in toto est, concordia domi et foris pax, saneres est omnium pulcherima, temporibus nostris in museo aservatu. Apud travenam Horea Salaria extiterunt, ubi a mercatoribus Hanseaticis sal positum est. Oreum primum anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono edificatum est. Lubecae divitiarum fundamentum salfuit. Apud horea pars pelliculae cinematographicae quae Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, digitur impressa ist. Illa septem turris Lubecae sunt turris ecclesiarum, prima primae sunt ecclesiae anno domini millesimo trecentesimo, quinquagesimo primo consecratae sanctae mariae concomaratio huius ecclesiae omnes totius mundi alias altitudines superat temporibus antiquis illa ecclesia non nisi senatui patebat prima forma goticae artis balticae edificata est Ecclesia altera, Sancto Petro consecrata est, et potissimum apostatoribus celebrata est. Quam quam turis ecclesiae sanctae Mariae Paulo Amplius ad occidentem collocata esse videntur, tamen turis sancti Petri Amplius ad orientem spectant. Ille locus apod ripam travenae occidentalem solus est, Aquaturis hoc modo videri possunt. Erde causa ibi multipictoris urbem lobecam tabulis in pictis pingebant, et ille locus theodisque malerwinkel dicitur. Duae aliae tores in ordine septemturium lubicensium ecclesiae cathedrales sunt. Huius ecclesiae edificatores, cum edificatoribus ecclesiae sanctae Mariae de opulentia magnificentiaque certaverunt. Ubiolem naves ad ancoras delegatae sunt, temporibus nostris museum portuense est. Quo in portu navis, quae femam belt nominatur, usque ab anno domini millesimo nonagentesimo octogesimo quarto ad ancoram delegata est, antea illa navis faro similis aliis navibus iter illustrabat aliot in insigne, pons qui germanica puppenbrücke nominatur, in iunte saeculo vicesimo altificatus est. Et inculae, et peregrini, inter lubecae lares ambulare posunt. Simulacra in ponte, numen travenae, mercurium, pacem, concordiam, militem, providentiam, Neptunum, libertatem, effingunt. L'Ubeca in und Decimo in peninsula Travenae fondata est, sed in secolo undivicesimo incolae Lubecenses peninsulam in insulam verterunt, ut naves Hamburga profectae per flumen albem canalemque qui Germanice Elbe-Lübeck canal digitur, citius e mari Germanico ad mare Balticum navigar possent. demum turris sancti Jacobi, nautarum naviculatorium quae ecclesiae, est turris septima, quae ordinem septem turium claudet. Sed nunc est nobis abeundum, et urbs lobeca relinquenda, fortasse olim ad travenam revertemur, et inclutam ligae Hansiaticae reginam iterum visitabimus. Valete.